Hello，欢迎回到燕妮 career，我是亚轩。我们的生活中啊，都不会缺乏那些刻薄的人。遇到刻薄的人啊，我都会劝你离得越远越好，珍惜生命，远离刻薄。但是当主管的人啊，你身负沟通协调的工作，难免会遇到刻薄的人，而你就是一定要跟他交手。我自己在观察。 刻薄的人大部分都是低自尊，但是又自大。他会刻薄的主要原因呢，来自于自己的弱点，但是呢，他又没有成熟到能够接受自己的缺点，所以他非常的需要别人来认同他。但是你知道，就是生活或者是工作中，都不可能有人不断不断的一直认同你，所以他只好靠不停的贬低别人来得到别人的认同。 相对来讲啊，你在很多合作啊、讨论上，你都会遇到有些人啊，他会拼命的提出问题来质疑你啊，这些质疑可能是接二连三的。但是呢，如果是针对事情的讨论，都可以去做合理的解决。但是呢，针对人的部分就不一样那些人讨论事情的算不上刻薄，刻薄的人啊，喜欢贬低别人。 针对人去发的这样子的人啊，在以下三点很轻易的可以观察到。第一种贬低人的方法，就是偷渡他对你的质疑，他啊不明确的指出问题在哪里，但是他很喜欢用暗示的方式来偷渡他对你个人的质疑啊。例如说，当你在表达你的想法或者是意见的时候，哎，他就在旁边一直摇头的。但是如果你问他， 哎，你有什么想法或意见吗？他就跟你说没有，啊，你继续讲，你继续讲。可是你继续讲之后，他又在旁边继续摇头叹息。啊，另一种呢，就是用明褒暗贬的方式，例如说啊，你这个意见很好了啊，以你的能力来讲，表面上他是在肯定你说你很好，但是事实上呢，他是在暗示你的能力有问题。啊，另一种呢，就是千错万错都是别人的错，都不会是他的错。 用这些方法找各式各样的理由来挑别人的错、贬低别人。你跟他检讨问题啊，他就开始指出别人的错误。哦，不一定是同一件事情哦，他要开始拉别的事情进来，说别人也是错的。那如果他真的有错呢，也是别人害的，害他不得不犯这个错。所以都是别人的错，不是他的错，甚至是检讨起你来，你怎么会觉得是我错？例如说，他先把你骂一顿，讲的很难听。 然后等到你生气的时候，他就说：“哎呀，我开玩笑的啦，我讲讲而已，怎么这么认真？很小心眼，你看又变成你的问题。”我邀请你想一下，你是不是在你的职场或是生活中常遇到用这种方法贬低你的人？第三种就是利用立场上的不对等，或者是用情绪来勒索你，然后对你提出不合理的要求。例如说，在合作上啊，你有求于对方的时候，对方就故意刁难你。 然后要照他意思做，哦，或者是对方帮了你之后呢，你想说你欠对方人情嘛，他就趁这个情绪上去勒索你，要求你达到一些不合理的要求。哦，我之前有待过一间公司，那个有一个案例就很夸张，有一个阿弟呢，他有个做一些设计上的修整，要请测试厅帮忙做测试，那这个测试厅的带头，他就要求阿弟。 必须帮他替里面七个人每人带一杯星巴克，才要帮他做测试。我觉得这真的是很扯，因为测试也就一两个人而已。你帮一个替七个人都带饮料，还带星指名星巴克，这怎么回事啊？我觉得像对付这些刻薄人，就一个原则：就事论事，不要任何情绪上的交流。你跟刻薄人生气啊，他怪你 EQ 低。你如果觉得啊，你 对这些刻薄人感到抱歉，他就用情绪来勒索你。对于像说他在偷渡他的质疑，或者是东拉西扯找借口指出别人的错误的时候呢，就事论事就可以了。像刚刚提到，啊，你这个意见很好的啦，你的能力这样子而言，你就只要针对事情，好，谢谢你的肯定。那针对你个人的质疑呢，不要讨论，或者是。 你在表达意见的时候，他在旁边猛摇头叹气，你就问他：“请问你有什么意见吗？或者是有什么建议可以给我？”那如果他说没有，你就不要理他了。最后要做结论之前，欢迎大家有什么意见或者是建议都可以提出来讨论。他不讲话，要在那里摇头叹你就当做不知道就好。好，因为这是针对你个人的，在事情上他没有意见就是没有意见。那对于那些利用立场不对等或用情绪来勒索你，要求你。 做到不合理的事情的时候呢，直接有礼貌而且坚决的拒绝即可。例如对方提说：“啊，我的团队都很帮你啊，可是你团队里面的人都不行啊。”然后就开始告诉你说：“你要对你的团队里面做什么安排啊？谁要怎样，你应该怎么做？”哦，这个很明显，他已经手伸过了你，想要把手插进你团队里面的事情，你就可以告诉对方说：“我真的十分感谢你的帮忙。” 那你刚刚的意见我也听到，我的团队确实还有一些不足的地方需要做改进。我是他们的主管，团队的事情就交给我来就好。就这样有礼貌而且坚立场坚决的拒绝他。主管的位置上真的没有逃避的空间，让你说不要去跟这些人合作。希望我这样子的分享可以帮助到你怎么样子去跟这些刻薄的人有更好的沟通跟合作方法。